gue juga di pondok tuh. Sabar, sabar. yang rumah merah depan Duh. Watch out! Watch out! ayamnya busuk itu temennya atas rumah ada terus bawah gue mess up bro gue lagi dari atas gue tembak lo dari kiri nyerang masuk dari kiri dari kiri ありがとう。 kita yang lag itu tadi kok ya